لم يكن أهل حلب عام 1930 يعلمون أن الطفل الذي ولد في حي البياضة سيملأ بعلمه الآفاق ويجوب العالم بجسده ليحط رحاله في عاصمة العلم والتاريخ اسطنبول الشيخ محمد علي الصابوني خرجت حشود غفيرة اليوم من سكان اسطنبول في تشييع جنازته حيث غصت ساحة مسجد الفاتح بعشرات الآلاف رغم الجو البارد في وقت الظهيرة الله أكبر الله أكبر شخصيات وشيوخ ورجال دولة وفكر وأعمال حضروا الصلاة وحرصوا على تشييع الجنازة التي غطي نعشها بستار من كساء الكعبة المشرفة التي لطالما جاورها الصابوني وتعلق قلبه بها فتعلق محبوه بنعشه وبكى الباكون على فراقه اللهم انك تعلم ان فقدنا علما من اعلام الاسلام في هذا الزمان يا رب عوض المسلمين خيرا جامع الفاتح الذي يخرج منه الصابوني اليوم مسجا في نعشه لن يعود إليه بجسده لكنه ترك فيه إرثا وذخرا لطلاب العلم من خلال عشرات الآلاف من صفحات الكتب التي ألفها الصابوني وبقيت في قراطيس لا يمحوها الزمان أسأل الله عز وجل أن يجعل فيكم خلفا لهذا الشيخ الجليل في القرآن الكريم وخدمته وفي السنة النبوية وخدمتها أسأل الله عز وجل أن يجعلكم خلفا لهذا الشيخ في علمه وفي قرآنه وفي تعليمه إن شاء الله تعالى هاجر الصابوني إلى السعودية عام 1962 وبقي فيها عقودا من الزمن ولم يحصل على جنسيتها بل بقي فيها مقيما كغيره من الأجانب وعانى رحمه الله من أوراقه الثبوتية ردحا من الزمن إلى أن منحته الحكومة التركية جنسيتها وأصبح واحدا من مواطنيها وقد أمرت الرئاسة التركية أن يدفن في مقبرة مركز أفندي التي تحتوي أضرحة لشخصيات تركية مهمة كنجم الدين أربكان وعلماء فقه وشريعة وأولياء منذ عهد الدولة العثمانية هي تربة اسطنبول التي ضمت العديد من شخصيات التاريخ التي هاجرت عن أرضها وهجرت أوطانها لتجد الأمان والجمال على سطحها وتواري الثرى في باطنها فهل تعي حكومات العالم هذا الملمح والتاريخ يسجل على الكافرين